हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुड टेक्नोलॉजी में इस वीडियो में बताऊंगा कि इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोड कैसे करें सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और रील्स ओपन करने हैं आपको यहाँ इसकी लिंक कॉपी कर लेनी है थ्री डॉट्स पे आके यहाँ मिल गया कॉपी लिंक कॉपी हो चुकी है यहाँ पर इसको यहाँ पर आपको लिंक कॉपी की उसको डाल देना है नेक्स्ट कर देना है से आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है डाउनलोड डाउनलोड हो रही है देख सकते हैं इंस्टाग्राम रील डाउनलोड हो चुकी है सो गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए